Celuj słońce, bo nawet jak chybisz, to i tak będziesz wśród gwiazd. Skwintesencja stawiania celów strategicznych. Cele strategiczne. co się zna rzeczy. Tak właśnie brzmi większość pytań, które ostatnio przysyłacie do mnie. Jak stawiać cele strategiczne? Wyjaśniając klientowi zasady wizji, celów strategicznych, on parafrazując moje słowa, przytoczył właśnie to powiedzenie o słońcu i o gwiazdach. Genialnie, to genialnie oddaje to, o co chodzi. Jak to przełożyć na język praktyczny? Otóż, jak stawiamy sobie cel, on ma być ambitny, ma być na wyrost. A dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że ten cel ambitny wyrywa nas ze strefy komfortu. Jesteśmy w strefie rozwoju, a tam się dzieją najciekawsze rzeczy. To nas motywuje, to nas mobilizuje do działania. Jest też inny ważny powód. W momencie stawiania celu nie wiesz, ja też nie wiem, co jest możliwe. Wydaje nam się, ach, możliwe jest 4000 klientów, więcej to niemożliwe. Możliwe jest, że będziemy drugim graczem na rynku możliwe jest osiągnięcie najwyżej rozwoju na skalę polską. A może? Możesz być numer jeden, numerem jeden. Może możesz mieć cały rynek. Może być, możesz być globalnym potentatem. Postaw sobie ambitny cel, mierz w słońce, a i tak będziesz wśród gwiazd.